වගේම ලේකම්තුමිය ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාගෙන් මම සලයි. අපේ හිතවත් මාධ්‍යවේදී මානවී විශේෂයෙන්ම ගරු සභාපතිතුමනි මාධ්‍යකුල මාර්ගයේ ඉදිකිරීමේදී මම හිතන්නේ අපේ සභාව සතු ජලනල පද්ධතියක් තියෙනවා. ඒ වගේම විසල් මාතලේ ජලනල පද්ධතියක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ පාර අඩියක් එකමාරක් විතර මම හිතන්නේ පාර ඉස්සෙනවා මේ අපි දැකලා තියෙන දකින්න විදිහට දැන් මාර්ගයේ දිගටම කුරකඩේට යනකම් කුරකඩේ හරිය මේ වෙනකොට ABC එලලා තියෙනවා. හැබැයි ඒ ABC එලවුවට පස්සේ බටන බට පද්ධතියම සම්පූර්ණයෙන්ම මම හිතන්නේ සභාවේ තියෙන බට පද්ධතියම සම්පූර්ණයෙන්ම යට වෙනවා. යම් විදියකින් පාරේ රිපෙයාරයකට බට කඩ බට වල රිපෙයාරයකට මෙව කරන්න උනත් එහෙම ඉතාල හොඳට මාර්ගය ඉදිකරන නිසා මම හිතන්නේ බටපද්ධතිය පොඩ්ඩක් පාරෙන් එළියට දාගන්න මොකක් හරි ක්‍රමවේදයක් සකස් කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි දැන් විශාල මාතලේ ජල යෝජනා ක්‍රමයේ පල්ලේපොළ නගරය ගත්තාම පල්ලේපොළ නගරයේ ඉඳලා මාධිපොළ පාරේ පල්ලේපොළ නගරයේ බෝගහාසල ඉඳලා මම හිතන්නේ ජයවර්ධනගේ ගරාජ් එක හරියට යනකම් තියෙන්නේ හරියටම පාර මැද තියෙන්නේ. ඒ ටික සම්පූර්ණයෙන්ම යට වෙනවා. හැබැයි කවදා හරි දවසක පාරිභෝගිකයන් විසින් ඒ වතුර සප්ලයි එක ගන්න උනත් එහෙම ආයෙ නැවත නැවත අර තැන් වලින් හාරන්න වෙනවා කාපට් එකම. ඒක නිසා ඒකට ක්‍රමවේදයක් හැටියට මම හිතන්නේ විශාල මාතලේ ජල යෝජනා ක්‍රමයක් එක්ක කතා කරලා අර නර පද්ධතිය යද්දිම මම හිතන්නේ ඒක අවුට්ලයින් එකක් දාලා පිටට අරගෙන යනවා නම් වඩා සුදුසු වෙයි කියලා මම හිතනවා. මම හිතන්නේ මේක අපි කතාවට විතරක් නවත්තන්න නැතුව අපි මේක ක්‍රියාවලම නම්වන්න කටයුතු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපේ සභාවේ ජලනල පද්ධතිය මම හිතන්නේ වසර ගාණක් ඉඳලා තියෙන එකම ජලනල පද්ධතිය තියෙන්නේ. හැබැයි හැමදාම අපි දකිනවා පල්ලේපොළ නගරය සහ ඔය විදුසාර ගරාජ් එක හරියේ හැමදාම බටනල පද්ධතිය රිපෙයාර් එකක් එනවාමයි. හැබැයි මේ පාර සංවර්ධනය කිරීමේදී ඒ පද්ධතිය එතෙන්දී ආය නැවත සකස් කරන්න සිද්ධ වුණොත් එහෙම විශාල මුදලක් යොදවලා මේ නිර්මාණය කරන මේ මාර්ගයේ නැවත විනාශ වෙන තත්යකට පත් වෙනවා. ඒක නිසා ඒ සඳහා කටයුතු කරන්න කියලා සභාපතිතුමාගේ යෝජනා කරනවා. ඒ වගේම තමයි සභාපතිතුමා මම මීට ඉස්සෙල්ලා කතා කරා අපේ ගලපුර මාර්ගයේ විශාල මාසලේ ජල යෝජනා ක්‍රමය විසින් ඉදිරි කරන අර අවුට්ලයින් ටැංකි දෙකක් ඉදිරි ඉදි කරලා තියෙනවා. ඒක බොහොම අනාරක්ෂිතයි. මම හිතන්නේ ලක්ෂ්මන් මන්ත්‍රීතුමා දකින්න ඇති ඒක බිල්ලවාන ප්‍රජාමූල සංවිධානයේ ටැංක් ජලනාල ටැංකිය අසලම තමයි ඒ ටැංකි දෙක ඉදිරි ඉදි කරලා තියෙන්නේ. ටැංකි දෙක හාරව හාරලා ඉදි කරාට පස්සේ ඒකයි වැහුවේ නැහැ. ඒක එහෙමම තියෙනවා. පාරත් එක්කම හාරලා තියෙන්නේ. දැන් ඒකේ හාරපු එකේ දැන් මේ පෞගේ වැහි දවස්වල මම හිතන්නේ පාර යටින් හාරගෙන ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. කොයි වෙලාවෙ හරි ලොකු ආරණයක් ගියොත් පාරක් කඩාගෙන යනවා. අනිවාර්යෙන් වැටුනොත් එහෙම වැටුනොත් අනිවාර්යෙන් මැරෙනවා. ආ ඒක දෙකක් මොකද මේ හරියටම අර එජ් එක තියෙන්නේ පාර පැත්තට ඒ මේ මේ මේ අවුට් ලයින් දෙකේම ඒක නිසා ඒක මම හිතන්නේ විසල් මාතලෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැත්නම් මම හිතන්නේ සභාවේ මේ වාහනයක්වත් දාලා ඒක පුරවන්න කියන යෝජනාව කරනවා මොකද අපිට මේ වෙලාවේදී ගම්මු හැටියට මම හිතන්නේ ලොකු අපහසුතාවයක් තියෙනවා මේ බස් කපලා කොහෙන් හරි බස් කපලා ගෙනෙන්න ගියපුවා මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් එහෙම ඒකට මැදිහත් වෙන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒක නිසා මම හිතන්නේ අපේ JCB එකත් දැන් රිපෙයාර් කරලා තියෙන නිසා වේදුරුකත් ලබා ගන්න නිසා පසුත් දැන් අර ගොඩ ගහලා තියෙනවානේ මේ ඒකෙන් අර අපේ ත්‍රිවිධ ලොරියේ ගිහිල්ලා වලාසි බාලා ඒක සංවර්ධනය කරන්න කියලා යෝජනාව කරනවා. ඒ වගේම තමයි ගස් සභාවේ මේ මම හිතන්නේ දැන් මේ පාසල් ළමුන් රැගෙන යන සිසු සැරේ බස් රථවල මම හිතන්නේ කිසිම විනයක් නැතුව තමයි ගමන් කරන්නේ. අපි දකිනා මේ නගරයේ මැදින් යනකොට අර බස් එකට ඔරොත්තු දෙන්නේ නැති ළමයි ප්‍රමාණයක් තමයි ඒක වගේ යන්නේ. හැබැයි බස් එකේ යන වේදුරු මහත්තයාටවත් පොන්දොස්තර මහත්තයාටවත් ඒක කිසි වමනාවක් නැහැ මේ ළමයිව සුරක්ෂිතව ඒ තන් තැන් වල ගිහිල්ලා මේ ළමයිව ඒ නිවස් කරා අරයි යන එක ගැනවත් පාසලට අරන් එන එක ගැනවත් වගේ වගක් නැතුව තමයි යන්නේ. මොකද අපි දකිනවා ෆුඩ් කෝට් එකේ එල්ලිලා යනවා ළමයි සමහරක් වෙලාවට බස් එකේ ඇතුලේ ඉඩ තියෙනවා. ඉඩ තියෙන වෙලාවෙදිත් මම හිතන්නේ සමහරක් ළමයි ෆුඩ් බෝඩ් එකේ තමයි යන්නේ. අපි අපි මිල්ලවන දිහාම බලද්දි මිල්ලවන හරියෙන් බලද්දි ඒ වෙනකොට ළමයි අඩු වෙන්න බෑ. අඩු වුණත් ළමයි ඉන්නේ ෆුඩ් බෝඩ් එකේ. ඒක නිසා මම හිතන්නේ බොහොම අනාරක්ෂිතයි. ඒක නිසා ඒ වගේම තමයි මේ සිසුසරි බස්වල සමහරක් වගේ මම හිතන්නේ මේ මේ මේ දෙමාපියන් විසින්ම චෝදනා කරනවා. ඒ බස්වල පිටිපස්සේ විවිධ අපචාරයන් සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි ඒ ගැන කිසි කෙනෙක් බලන්නවත් නැහැ. හැබැයි ළමහා කාන්තා කාර්යංශය කියලා කොටසක් දෙනවා මම හිතන්නේ ඒක යොමු කරලා ඒකේ නිලධාරීන් හරිය යොමු කරලා මම හිතන්නේ සිවිල් යවන්න පුළුවන් මොකද ඒ සිසු සරි බස්වල අනිවාර්යයෙන්ම මේ රජේ රැකියා කරන විවිධ රැකියා කරන මේ අය යනවා එතකොට අපිට පුළුවන් මේක සිවිල් දාලා මේ මේ මේ වෙන අපචාර ගැන පොඩි සැලකිල්ලක් යොදවලා අපිට ඒක ගැන සොයාබැලීමක් කරන්න. මොකද අපිට ආරංචින හැඩයට මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරනවා කියලත් ආරංචියක් දෙනවා. බස් එකේ පිටිපස්ස හරියට එනකොට තමාරක් වෙලාවට ඩ්‍රයිවර් ඉස්සරහා බලාගෙන එළවනවා. කොන්දොස්තර ඉස්සරහා දොරේ. හැබැයි අර අතන අර බස් එකේ මගක් හරියේ ඉඳලා අනිත් හරිය සම්පූර්ණයෙන්ම ළමයි වහගෙන එතන මොනවා වෙනවද කියන්නවත් දන්නේ නැහැ. අනිත් එක තමයි එතනදී දැන් අපි 10 11 12 ළමයි වගේම 6 7 මේ පහේ ළමයිමුත් ඒ තැන්වල යනවා. හැබැයි ඒ ළමයිමුත් පුරු වෙන්නෙම ඊට පස්සේ ඒ ඒ දේවල් වලට. මොකද අයියලා අක්කලාට කරන්න පුළුවන් නම් අපි කරපුවාම මොකද කියන දැනට එනවා. ඒක නිසා මම හිතන්නේ ඒ ගැනත් අපි විශේෂයෙන්ම විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන්න ඕනේ කාලය ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි සභාවතුම ඔබට අපට මතක ඇති අපි මාතලේ ඉස්කෝලේ යනකොට අපිට ඉස්සර හැමදාම ගලේ වෙල පාරේ මාතිපොළ පාරේ CTB බස් දෙකක් දාලා තිබ්බා. ඒවා පාසල් ගාවටම ගිහිල්ලා අපිව ඉස්කෝලේ ඉඳලා අරගෙන ඇවිල්ලා ඉස්කෝලේ ගාවට ගිහින් දාන ක්‍රමවේදයක් තිබ්බා. අද හැබැයි නැවත සිසු සැටියක් දාන්න බැරි ප්‍රශ්නේ තියෙනවා මේ රටේ මූල්‍ය අර්බුදات එක්ක තියෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හැබැයි අපිට පුළුවන් අපිට ඉල්ලීමක් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනි. ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ එදා ක්‍රියාත්මක වෙච්චම මේ CDB බස් එකක් පාසල් සිසුසරියක් හැටියට ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඒකට මම විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්නේ ගරු සභාවතුමා අද මම හිතන්නේ මේ පල්ලේපොළ හා මේ මේ ආවට පල්ලේපොළ කොට්ටාශයවට සිසුවෙක් මාතලේ ඉස්කෝලේකට යනවනම් පුද්ගලිකව පාසල් බස් රථයකට දැම්මොත් එහෙම රුපියල් 7-8000කට වැඩිය මුදලක් යොදවන්න වෙනවා ඒ දෙමාපියන්ට. හැබැයි දරුවන් දෙන්නෙක් තුන් දෙනෙක් හිටියොත් ඒ පවුලායි කාලා බීලා හමාරයි. ඒක නිසා මම හිතන්නේ අර ක්‍රමවේදය සකස් කරන නම් හොඳයි. මොකද දැන් මේ වෙනකොට පාසල් බස් රථවලින්මුත් ටිකක් ළමයි මිදිලා මේ සිසු සැරි වලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මොකද ඒකේ ළමයින්ගෙන් අඩක් මුදල් ගන්න නිසා ඒකට යොමු වෙනකොට ඒ බස් වලට ගෙනියන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයට වැඩි ප්‍රමාණයක් තමයි ඒකේ ඉන්නේ. එතකොට ළමයි බොහෝ අපහසුතාවයන් වලටපත් වෙන. අද බලන්න අපි දන්නවා දරුවන්ට පොත් බෑග් එකක් උස්සගෙන යන්න බැරි මට්ටමක ඉන්නේ. පොත් බෑග් එක කරලා යන්න එක්ක විල්බැරෝ එකක් ඕනේ සයිස් එකේ තියෙන්නේ. මොකද පොත් ගොඩත් එක්ක අරයි යනකොට හරි අමාරුවෙන් තමයි යන්නේ. ඒක නිසා මම හිතන්නේ මේ පාසල් බස් රථය ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය මගින් නැවත ක්‍රියාත්මක කිරීමේ මට්ටමට යෝජනාවක් හැටියට අපි යෝජනාවක් හැටියට ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයෙන් ඉල්ලලා ඒ සඳහා කටයුතු කරන්නට කියන ගෞරවනීය ඉල්ලීම සභාපතිතුමාගෙන් ඉල්ලනවා. ඒ වගේම අපි සභාව හැටියට මේ රියදුරන් විවිධ අවස්ථාවල බඳවා ගැනීමේදී ඒ රියදුරන්ගේ පසු විපරමක් අපි කොහෙවත්ම නැහැ. අපි දැක්කා හැමදාම මේ රියදුරන්ට අවශ්‍ය අවශ්‍ය ක්‍රමවේදයන් තුල තමයි ඒ රියදුර ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. හැබැයි මම හිතන්නේ සභාවක් හැටියට සභාවේ විෂය පද්ධතියන් අපේ ලේකම්තුමිය ඇතුළු නිලධාරීන් කීප දෙනෙකුට මේ විෂය පද්ධතියන් ටික බෙදලා තියෙනවා. හැබැයි එතකොට මේ වාහන අංශයේ භාරව ඉන්න නිලධාරිතුමා නිලධාරිතුමා අනිවාර්යයෙන්ම මේ රියදුරන් ගැන පසුබිමක් කරන්න ඕනේ. මොකද වැඩට යන්නේ කීයටද? එන්නේ කීයටද? වැඩ කරන පැය ගාන කොච්චරද? දවසකට වැය වෙන ඉන්ධන කොච්චරද කියන එක අපි කල්පනාකරණය කරගන්නට හැබැයි මේ ගැන පසුබිමක් තියෙන්න ඕනේ. අපිට ඕනේ ඕනේ විදියට අපි රියදුරන් අරගෙන අපි මම හිතන්නේ ආදායම් උත්පාදන වැඩසටහනක් ඇටියට මේවා කොච්චර ක්‍රියාත්මක කරවුවත් හැබැයි අර ලිඳක් දීලා බාල්දියක් දීලා වල්ලා නාන්නේ වෙන කවුරුත් නම් ඇති වැඩක් නැහැ. ඒක නිසා මම හිතන්නේ ඒ ගැන විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන්න කියලා කරු සභාපතිතුමාගෙන් මම ඉල්ලා සිටිනවා. නැවත නැවත මේ මේවා අපිට සභාවල් තුල කතා කරන්න ඉඩ නොතියන තත්ත්වයට අපි ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. මොකද අපි කතා කරන්න වෙන්නේ අපිට මේ සමාජයෙන් එන ප්‍රශ්නමනේ අපිට කතා කරන්න වෙන්නේ. ඒක නිසා ඒ තැනට යන්නේ නැතුව අපි කතා කරන්නේ නැතුව මේ වැඩේ හරියට කරමු කියන ඉල්ලීම කරමින් මම නියමිතව ඉන්නවා. කියන එක අපිට හිතා ගන්න බෑ අපි හිටිය අපේ ඉපු ජනාධිපති එතුමා කොහොම හරි එතුමාට ආපු විඥාත් එක්කම තමයි ඉලස්සලා ගියා. නමුත් එතුමා ඉල්ලලා අස්සලා ගියාට පස්සේ අපි ගෙවල් ගන්න ගිහිල්ලා මිනිසුන්ගේට බොරු කියලා මේ කර සභාවට අපිට කනගාටු වෙනවා. මොකද හේතු වෙලා තියෙන්නේ අද අපිට මේ තාත්තෙන් තම මල ගෙදරකට යන්න බෑ. පිංගාංග ගෙදරකට යන්න බෑ. ගමක කොහෙවත් යන්න බෑ. මම මේ සභාවට එනකොටම කීප දෙනෙක් ආව බොහොම කාලෙකින් දැක්කේ කියලා. ඒක ඇත්ත. තව මට එන්න බෑ. එතකොට ආන අද ලුණු කීයේ ආ කීයද? දැන් සැපද? ඉතින් අර සභාපතිතුමා ඕක ඔය ඉහළ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡා ඉදිරි කිසිම එකෙකුට තේරෙන්නේ නැහැ. දැනෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒගොල්ලෝ බිම් මට්ටම දෙන්නේ නැහැ. ඔබතුමා අතුළු මේ අපි තමයි හැමදේම මම හිතන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ මේ ඔක්කොම තියෙනවා. මේ අපි තමයි මේ හැමතැනම හැම වෙලාවෙම පාර යන්නේ. ඒ පාර ගැන මිනිස්සු අපිට කතා කරනවා. පොඩි එකක් අපාව සමාජයට අපෙන් අහනවා. ඉතින් අර වීඩියෝ වල හරි ආවා. නමුත් අපි දෙක වදිනවා. එහෙම තියෙද්දි කරු සභාපතිතුමනි මේ මේ 6 වෙනිදා ඉදිරියේදී මේ පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජනය කරන්න ඉන්න පුද්ගලයෝ පොහොර සහනාධාරයක් කියලා දුන්නා රුපියල් 24500යි කියලා දැන් මේ ගහලා තිබුණා. මේක මම හිතන්නේ ගොවි ජනසහයකම අධ්‍යයත් කරේ. හැබැයි ඒකේ හොඳම දේ තමයි එක දැස්සයි හැද්දේ 500 කැල්ල ගලවලා ගිහින්. 24500 දෙනා කිව්වේ මේ වැහිතුරට ඒක දෙනවා. දැන්වත් සාකි පිට තියන්න කියනවා. 24500 කියලා ගහලා තිබ්බ එක මේ වැහිතුරට 500 කැල්ල ගලවලා කියලා දැන් 24000යි. ඉතින් බලන්න එතනම ඕස්ට්‍රේලියාවේ අරවන ටිකට රුපියල් 500ක දූෂණය වෙලා තියෙනවා. එතකොට එහෙම දැන් ඉඳලම එහෙම මේ මහජනතාව වෙනුවෙන් මේ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයක් නියෝජනය කරන්න යනවා. ඒ මිනිස්සු එහෙම කරනවා නම් අපි ඉදිරියට අපි මොනවද හිතන්නේ කියන්නේ? එතකොට දැන් අනිත් එක තමයි ඒක තියෙන බැලහනුකම. දැන් කඩේ හරි කඩේ අපි හිතමුකෝ අඩුව දෙන්න කියලා. නමුත් මේක ප්‍රසිද්ධියේ 24500යි කියනකොට ඊට පවදා කඩේ මිනිහා හිටි 5000යි කියනවා. ඉතින් අපි කඩේ මිනිහාට දොස් කියලා වරක් නෑ. ඉතින් මේක එතකොට මීට ඉහළ නිවල ආරිනවා මේවා ගැන හොයා බලන්න. කෘෂි කර්ම අමාත්‍යාංශයක් තියෙනවා. ඒ අමාත්‍යාංශයෙන් පුනමුණා පුනමුණා කියන රුපියල් 10000ට බොහොර දෙනවා. එතකොට මේ වෙනකොට මේ පැත්ත මං හිතනවා ගොයියන්ට රුපියල් 10000ට බොහොර ටිකක් ලැබිලා නැහැ. අද ගොයියෝ අතන උදාහරණ පත්ලා ඉන්නේ. ඒ වගේම මීට ඉස්සලා ගොවිතැන් කරපු මිනිස්සු ගොඩාක් කටේ දැන් වැරළට ගොවිතැන් කරගන්න බැරුව ඉන්නේ. එළවලු මෙල ශීඝ්‍රයෙන් ඉහළ ගිහිල්ලා තියෙනවා. මොකද මේවාට මුල ඉඳලා ක්‍රමවේදයක් තිබුණ නැති ඉන්න කර සභාවතුමි. ඒකට හේතු වෙලා තියෙන්නේ සීත කාමර වල ඉඳලා උඩුමහල් වල ඉඳලා මේවා දළුවට කවදාවත් තේරෙන්නේ නැහැ. ඉනිමඟක උඩට නගලා බැලුවොත් උඩ විතරයි පේන්නේ. නමුත් පළවෙනි පූර්වක නගිනකොට තමයි දැනෙන්නේ බිම්බට්ටේ තියෙන කටු බොරුවේ සියලු. ඒවා ඔක්කොම අමතක කරලා ගන්න හේතු දේ වෙනදා අද ඒවා සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මමත් කනකාට වෙනවා මුළු මාතෘ දිස්ත්‍රික්කයක් නියෝජනය කරන්න නිග්ගලයෝ ඒගොල්ලෝගේ පදනම කියලා ගහගෙන රෙසීතිය පෝස්ටර් ගහලා නොමිලේ දෙනාවක තමයි 24500කට මම හිතන්නේ 24500කට ඒක ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ නමුත් ගොවිතැන් කරන මිනිහෙක් 24500ක් කියන ෆෝර්මේට් එක දෙනවා කියන්නේ එතකොට මෙන්න ගොවිතැන් කරන්නේ අද එදා රුපියල් 80ට 1200ට තිබ්බ බොන්ජ පැකට් එක රුපියල් 3000 යාරද එදා තිබ්බේ චූටි අවුන්ස 200 රුමිනාසෙ රුපියල් 6000යි එදා තිබ්බ රුපියල් 7200 ඉතින් කොහොමද ගොවිතැන් කරන්නේ හැබැයි බැරිලාත් එහෙම අමාරුයි කොයිද කොයිදා කරලා එළවලු මෙල චුට්ටක් ඉහළ ගියොත් එහෙම මාධ්‍ය සාකච්ඡා දාලා උද්ඝෝෂණය කරනවා එළම නෙයන එක. කරන්න. එවැනි තාත්තට අද ඒවා ඔක්කොම ගණන් අඩුයි. දේශීය නිෂ්පාදන ගණන් අඩුයි. ඒ විදිහට යද්දී ඉතින් ගරු සභාපතිතුමනි මෙන්න මේ වගේ දේවල් කරද්දී රජයක් හැටියට මේ වගේ හොයාබැලිය යුතුයි. එහෙම හොයාබැලිය යුතුයි. හොයාබැලිය තමයි අපිට බිම්මර්ට මේ ගිහිල්ලා මිනිස්සුන්ට කතා කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒ දැනනින් කාලා මිනිස්සු අපි අතින් අහන දේ තමයි මම කිව්වේ. අනිත් එක තමයි ගෞරව සභාපතිතුමනි දැන් අපිට හොඳම උදාහරණයක් වුණා අපි සාමිකාරුවක් කරනවා ඒ වගේම අපි සියලු දෙනා එකට යනවා කියන තේමාව තුළ ඒක රාශි කරගෙන මේ ගමන යනවා මම මේ කාටවත් දොසක් කියනවා නේ කරලා මම කියන්නේ හය වෙනිදා තිබා එක්සත් ජාතික පක්ෂ සාමත උත්සවය හැබැයි එදා අපි අනුමත ලක්ෂයක් දීලා අපි දෙනවෝ අපේ කේසර සිංහ දෙන්නේ තුන් දෙනෙක් ගොඩනගින් හිටියා මම කියන්නේ පොදුවේ නියෝජනය කරනවා නම් ඒගොල්ලන්ට පොඩි අවස්ථාවක් දීලා මොනවා හරි එකක් තිබ්බනම් අපිට සැලසීමක් ලැබෙනවා. නමුත් කුක්කෝ වාගේ වාඩිලා හිටියා. එදා මම හිතන්නේ ඒකට අපිට අපේ නිදහස් දාසෙත් ඔය දේ අපිට සිද්ධ වුණා. එතකොට කඩ සභාවෙන් ඒ වාගේ දේවල් සිද්ධ වෙද්දී සිද්ධ වුණාම මේ මාධ්‍ය අධ්‍යා බලන ගමේ පොඩි මිනිහා අපිට කතා කරන කතා කිරලා දෙක අපි කොහමද අපි මේ අරපු මිනිස්සු නේද මෙතන ඉන්නේ කියලා අපි කතා කරන්නේ. හැබැයි අපිට කතා කරන්න අයිතියක් තියෙනවා. ඒකට අයිතිය තියෙන හේතුව මොකක්ද නෙවෙයි. අපි මේ ප්‍රාදේශ සභාවට දෙරි ප්‍රතිදාහ ඉඳලා ප්‍රාදේශ සභාවේ හැම മന്ത്രിයෙක්ම රුපියල් 10 ගානේ සාමාජික මුදලක් යවලා තියෙනවා. හැබැයි මේ වෙනකොට හැම ප්‍රාදේශ සභා മന്ത്രിයෙක්ම රුපියල් 50000කට මුදලක් සමාජිකත්වයේ වෙනුවෙන් පක්ෂේ ශක්තිමත් කරන්න අපි යවලා තියෙනවා. හැබැයි එහෙම යාවු අපි ගැන කිසිම තැනීමක් කිසිම බැලුම්ලා මොකුත් නැහැ. අද එහාට පක්ෂ ශක්තිමත් කරන්න එහෙම සල්ලි අරනවා. මේ මිනිසුන්ගේ මනුනවා. හැබැයි මරණ ආධාර තමයි දෙන්නේ අපි මේ රුපියල් 50000 තිබ්බනම් අද අපි මරන්න පෙට්ටියක් හරි ගන්න තියෙනවා. එහෙනම් මම බේරලා අත්තර වින්නම පුළුවන්කමක් තියනවා නම් අපිට පාක්ෂික අපිට නෑ අපිට පාක්ෂික නෑ යන්න දරන්නේ. අපි හෙට ගෙදර යනවා. මේක 50000ක මරණ ආධාර සමිතියකට දුන්නත් කර සභාපතිතුමනි අයිතික මිනිහෙකුට පෙට්ටියක් කරලා දුන්නා කියලා හිතන අන්තර කරනවා. එහෙනම් පුළුවන්කමක් තියනවා නම් පාක්ෂ මූල ආධාරකට මේකට යන්න මම කිව්වා කියලා ආපහු මුදල් ටික ගෙවන්න ගන්න පුළුවන් කියලා දිනාට ගන්න බලන්න. හරි මේ නෑ නෑ නෑ නේද බලන්න ඇත්ත දත් මම කතා කරන්නේ පෙට්ටි ගණන් ගියද පෙට්ටි ගණන් ගියා නඩුවක් ගන්න පුළුවන් ඒ වගේම මේ මේ ගණිතක තමයි මේ අපි දැන් ඔක්කොම කතා කරා වගේ ඒක කතාවේ අකුරු අම්මට පාද ඉතාලම තනතුරයි බෝක් වදලා තියෙනවා හරියට මේක වාහනේ යන්න පුළුවන්. සයිකලයක් අයින් කරන්න බෑ මෙහා පැත්තේ මහා ප්‍රපාත වලවක්. යම් කිසි මේ ඉදිරි ධාරා නිපාත වර්ෂාව තුළ එන වැස්සත් එක්ක බෝක් කීපයක් කරනවා ඔබතුමාලා කිව්වා වගේ විශාල වතුර කන්දරාවක් එනවා. ඒ අතර යනතුර වයසක කෙනෙක් හරි ළමයෙක් හරි ගියත් අනිවාර්යයෙන්ම අර කුණාංගල වෙච්ච සිද්ධිය වෙනවා. ඒ නිසා දැනට මාර්ග සංවර්ධනය කරන්න නොහැකි වුණා. අර තියෙන කපුල ටික වහලා හරියට මිනිසුන්ට යන්න ප්‍රමාද වැඩ පිළිවෙලක් හදලා දෙන්න කියන මේ යෝජනාව වල සභාවේ ඔබතුමා සැලකිලිමත් වෙලා මා මාර්ගව මාත්‍යාවසට දැනුම් දීලා මේක කරලා දෙන්න. ඒ වගේම මෙතුමා කිව්වා වගේ කිරුවරේ පාරම ළඟ කැපුවට පස්සේ ඒක වාහනකාරව අලුත් එන කෙනෙකුට පේන්නේ නැහැ. මෙහා පැත්තේ සම්පූර්ණම ගිලා බහලා තියෙනවා. මොකද වංගුව ගන්නත් එක්ක. පිටාතර ලොකු වාහනකාරයෙක්වත් ගෙලින්ම වෙලට යනවා. එතන කපල් වෙනවා. දැන් ලොකු අනුකම්පාදායකයෙක් විතර ඒක සභාවෙන් අර කියලා බාලකර සභාවිතේ විතර අනුකම්පාදායකය කියලා මොනවාරි දැනීමක් ගන්න තියෙනවා නම් අපිට ඉදිරියේදී මොනවාරි ලොකු අරදර පලක ගැනීම හැකියාව දැන් මම හිතා බෙත්මාත් එක දාන්නා ඉතින් මේ මාධ්‍ය තුන හැටියට කිරුවරේ බොත් මේ සාමාන්‍ය පුට්ටක් උනේ ඒක මේවා කරන ගමන්න එතකොට ඒ වගේම කමකරු සභාවකමනේ මේ අපි දැන් අර කිව්වා වගේ මන්ද පෝෂණ ගැන කතා කරා. ඊට සභාපතිතුමේ අපි මන්ද පෝෂණ ගැන කතා කරද්දී ඒ තුල රජය මැදිහත් කරලා ගොඩාක් දේවල් නිකන් දෙන්න පුළුවන් ඉන්නේ. හැබැයි අපේ මිනිස්සු නිකන් දෙන දේ ගන්නවා ඒ අර කිසිම දෙයක් කරන්න බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. මම එදා ඉඳලම විරුද්ධ වෙච්ච එක තමයි නිකන් දෙනවා නම් කිසිම මනුස්සයෙකු නිකන් දෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද මේ මනුස්සය විසින් තමයි මනුස්සයෙකු උත්පත්ලා ඉන්නේ. මම රාජ්‍ය සේවකම් කාර්යාලයට මැදියම කාර්යාලය ඒ දීප සේවක සියලු මැසින් දෙකක් දාගත්තට අරන් ගෙන් දුන්නා. තමයි ශ්‍රාණකියාව කැටිද කරගන්න දේවල් දාගත්තට නෑ. ඉතින් ඒ වාගේ අසාර්ථක වැඩ පිළිවෙල නිසා ගන්න සභාව තුනේ අද අපිට අපි සියලු දෙනාටම මේ තත්ත්වයට මූල දෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම අර මෙතුමාලා අපේ පියංගුරු මන්ත්‍රීතුමා කිව්වා වගේ බඩු මිල දැන් ඔබතුමා ගියද බාවාර්දී කියලා තිබ්බා දැන් ගුරාදට බලන්න අපි යනවා. සමත්යක් හැටියට ගත්තාම මේ ලංකාවේ කිසිම තැනක අඩුවට ගන්න බඩුවක් තිබ්බොත් ඒක අපිට අර වේතන කලණික වහනවා වැඩක් වෙන්නේ. කවදාවත් නැහැ. හැබැයි මිල වැඩි කරා කිව්වොත් අද රාත්‍රියේ 12ට 12යි 5 ඉඳලා ඒ බාණ්ඩවල මිල වැඩි. අඩු කරාට පස්සේ කවදාවත් මාස ගානක් යනකම් මිලකට අඩුවකට බාණ්ඩයක් ගන්නම් වෙන්නේ. එතකොට පාරිභෝගික අධිකාරියක් කියලා දෙනවා. පාරිභෝගික අමාත්‍යාංශයක් කියලා. මෙහෙ ඉන්න නිලධාරී 60කට අමාරක් කියලා. රජෙන් නිකන් පඩි ගන්නවා කියලා. අහිංසක මිනිහෙකුට මොනවද දෙයක් ගන්න නැහැ. ඒකට කිසි සෑය බැරිලා නැහැ. ඔය යන්නම් වාලේ සියලු දේවල් කරගෙන යනවා. එහෙම කරගෙන යන රටාව තුළ අරණමලක්ෂ ඡන්දය අරගෙන දීපු අපි තමයි හැම පැත්තෙම බැඳුනා. හැබැයි ප්‍රධාන පිළිය මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේදී දේවල් කරගෙනම ඒක නෙමෙයි කිසි දෙයක් දැනෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේ අපි ආපු කාල සීමාව තුළ වර්ෂ භාග තුනේ 22 21 22 අපිට අතන සංවර්ධන වැඩ කටයුතු කිසිදයක් කියන්න බැරි වුණා. ඒක මුල්ලේ සමස්තයක් හැටියට මේ පෞද්ගල සභාව මේ අපේ සභාව තුල බලවලට ජයග්‍රහණ ගන්නාවක් අපත් කරගන්නවා. ඒකක් තමයි අපේ ලොකු වැඩ පිළිවෙලක් ගත්තොත් සභාව වශයෙන් ගත්තොත් ආදානාගාරය ක්‍රියාත්මක කරන්න හම්බුනේ ඒ කොවිඩ් වසංගතයේ තත්ත්වය තුළ වුණත් අපේ සභා කාල සීමාව තුළ ඒ වගේම පල්ලේපොළ වෙනස් සංකීර්ණයක් හදලා තිබුණාට ඒක ක්‍රියාත්මක කරගන්න බැරි වුණා. නමුත් අනුපාඩු ටික හදලා දැන් ඒකත් අපි මේ අපේ සභා කාල සීමාව තුළ තමයි ඒකට උත්තර අපට ක්‍රියාත්මක කරන්න හැකියාව ලැබුණේ. ඒ වගේම සභාවට මේ පුරණැදුම ගොඩනැගිල්ල ඉදි කරලා ඒ ගොඩනැගිලි ගොඩනැගිලි ලංකා බැලුව ඇති කරලා ඒ වගේම දැනට අපි එතන ගමු ආයතන කොච්චරම පටන්ගෙන ක්‍රියාත්මක කරගෙන යනවා. තව ඉදිරියේදී ඒ ආශ්‍රිතව පරිගණක මේ පාඨමාලාකා පුරුදු කරලා ක්‍රියාත්මක කරගෙන යනවා. ඒ වගේම තව වෙනත් අපේ වැඩ පිළිවෙලක් ගන්නවක් සංවිධානය කරලා දෙනවා. ඉතින් ඒ ඒ අවස්ථ ඒ කටයුත්ත කරන්න පුළුවන් මේ තමුන්නාසලා අපි නියෝජනය කරන මේ සභාව තුළ ඒ නිසා ඒ වගේම පසුගිය කාල සීමාව තුළ අපට අවස්ථාව ලැබුණා අපේ ග්‍රාමීය මාර්ග කීපයක් කාපට් කරගන්නට මම හිතන්නේ ඒත් සභාව මේකට ඍජුව නැති වුණා වක්‍ර මොකද අපේ අපි යෝජනා ක්‍රියාත්මක කරන යෝජනා කරලා තියෙනවා ඒ නිසා මේකේ ගෞරවය මම හිතන්නේ අපේ සියලු දෙනාටම ලැබෙනවා ඒ වගේම අපේ විශාල මාතරේ දැන් පළවෙනි අධීරේ ජල පාසුකම් ටික ලැබිලා තියෙනවා නමුත් දැන් දෙවැනි අධීර ක්‍රියාත්මක කරන්න මේ රටේ තියෙන මේ තත්ත්වයත් එක්ක යම්කිසි ප්‍රමාදයක් ඇති වුණා. මම හිතනවා ඒ අවස්ථාව සිදු වුණෙත් මේ අපේ විනිවිදිනේ කරන අවස්ථාව. ඒ වගේම බලාපත්‍ර ගලේ වල මාර්ගය ආරම්භ කරන වැඩේ ජාතික මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක වුණා. ඒකත් අපිට අපිට දකින්න මේ අවස්ථාව ලැබුණා. ඒ නිසා අපි මේ කොවිඩ් ප්‍රසංගතයට මාස ගණනාවක් ඒකට අවුරුදු දෙකක් විතර අපි සභාව ඉර වෙලා හිටියා. ඒ වගේම තව අර සාදාන්ගේ මේ කටයුතු ඒ කියන්නේ මේ ත්‍රස්වාදී ක්‍රියාව නිසාත් අපිට යම් කිසි විදියකින් වැඩක් කරගන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති වෙලා තිබුණා. නමුත් අපි පොදුවේ ගත්තාම යම් කිසි ප්‍රසක් අපේ සභාවක් හැටියට ක්‍රියාත්මක කරා නමුත් අර මම කිව්වේ අනුනාසිලාට පෞද්ගලික වෙන් කරන ප්‍රතිපාදන තුව යම් යම් දේවල් ගොඩක් කරගන්න බැරුණ දේවල් ඇති. නමුත් පොදුවේ ගත්තාම සමස්තයකට සතුටු වෙන්නට පුළුවන් කාල පරිච්ඡේදයක නියෝජනය කරන മന്ത്രിවරුන් හැටියට තමුන්වන්සලා ඉතිහාසගත වෙනවා මේක අපිට අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ඉතිහාසගත වෙනවා කියන එක මේ අවස්ථාවේදී සඳහන් කරන ඒ වගේම ඉතිහාසයේ හොඳ දෙයක් කරා කියලා සතුට වෙන්න පුළුවන් සත්‍යයක් තමුන්වන්සලාට උදා වෙනවා කියන එක මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රකාශ කරනවා ඒ වගේම අපි ඉදිරියට කොහොම නමුත් දැන් අපේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කලා අපි දැන් අය සභාව විසුරුවා හෝ කරා හෝ අපි අයවැය කියන අපි ලබනවා යාතනය කරගෙන යෝජනා අනුනාසලට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් අපි මේ සැරේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ අපි ආණ්ඩු පක්ෂය විපක්ෂය කියලා හැම එකක් නේ අපි සියලු දෙනාම එකම කණ්ඩායමක කියලා ජාතික දේශපාලනයක කටයුතු කරනවා නම් ප්‍රාදේශීය වශයෙන් අපි ඒ විදිහට අපි කටයුතු කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන නිසා සියලු දෙනාම සහභාගී කරගෙන මේ වැඩ පිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරන්න යනවා ඒ නිසා ඒ සඳහා යෝජනා ලබා දෙන්න කියලා ඉතිහාසෙ කියනවා. ඒ වගේම කාන්තාවන් සඳහා අපි කාන්තා කමිටුවක් පත් කරා. ඒ කාන්තා කමිටුවේ සභාපති තුමියෙකුත් පත් කරා. මම හිතන අද තුමිය අද මම ඉන්න හැකියාවක් නැහැ කියලා කිව්වා. කොහොම නමුත් මම කියන්නේ අපි මේ අපේ අර කොළඹ ඉඳලා පුහුණු මේ වැඩසටහන වලට ගිහිල්ලා මේ ප්‍රචාරයක් දෙනවට වැඩිය මේ කාන්තාවට මේ පල්ලේ පොළ ප්‍රදේශය තුල මොනවද දෙයක් කරන්න. ඉතින් මම කියනවා මේ මේ කාන්තා සංවිධාන නිකන් අර හෝටල් වල ලොකුවට වියදම් කරලා කන්න බොන්න දීලා මේ ඒ ප්‍රචාරණ ව්‍යාපාරයක් තමයි කරන්නේ. විශාල වියදම්. විශාල වියදම්. අරන් විශාල ලක්ෂ කෝටි ගණන් වියදම් කරනවා. නමුත් ඒ මුදල හදිසියේ මේ අපේ දුප්පත් කාන්තාවන්ට මොනවා හරි අතුම මහාන මැසිමක් හරි අරන් දෙන්න කාන්තා සංවිධාන හරහා ක්‍රියාත්මක කරන හොඳයි මම හිතනවා. ඒ නිසා මේ හැමදාම මම දකිනවා ඔය කොළඹ හෝටල් වල ඒ වගේ ලොකු තරුපයි හෝටල්. 80000 කාන්තා මේ දවස් දෙක තුන කාමර කොට වෙනම ගෙවනවා එහෙම ගෙවාගෙන ඒ කාන්තා සංවිධාන කියලා මේ කරලා මම හිතනවා ඒ වගේම දැන් ඕක විතරක් නෙවෙයි රට යන වැඩේ වුණොත් ඒ කට්ටිය කරනවා මේ දවස්වල රට යන දෙන්න තියෙන නිසා නමුත් මම කියනවා ගමේ කාන්තාවන්ට මොනවද ප්‍රතිලාභයක් ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම මන්ත්‍රීවරයන් හැටියට ගමේ තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. නැතුව ගිහිල්ලා කොළඹ ගිහිල්ලා නෙවෙයි. ඒ නිසා මම අපේ පොන්දිතුමේ ගැන මේ පුද්ගලිකව කියන මේ අපි දෙතුන් කරලා ආසම මන්ත්‍රීවරයෙක් නෝ ගමේ මොනවාරි වැඩපිළිවෙල හදන්න ඕනේ. එතුමිය මම පත් කරන්නේ ආණ්ඩුකාර සමිතියේ සභාපතියනි. එතකොට දැන් සභාපති කෙනෙක් පත් කරන්නේ සභාපති තමයි ඒක කාන්තා කමිටුව ක්‍රියාත්මක කරගෙන යන්නේ. ඒක දැන් මට කරන්න නම් එහෙම අපි පත් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මම ඒ අවස්ථාවත් අපි ලබා දුන්නා. නමුත් ඒක ක්‍රියාත්මක වීමේ යම් යම් ප්‍රමාදයක් තියෙනවා. ඒ නිසා මම හිතනවා මේ මේ අපි ඒ ඉදිරියේදීත් ඒ වැඩපිළිවෙල හොඳයි. ඊට වැඩිය ප්‍රතිලාභ ගමේ කාන්තාවට ලැබෙන යම් කිසි වැඩපිළිවෙලක් කරගන්න ඕනේ කියන එක අපේ පෞද්ගලික මතය ඒ නිසා මේ අවස්ථාවේදී ඒ ඒක ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ නිසා අපි ඉදිරියේදී මේ වැඩ පිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී අපි පක්ෂ පාට දෙදෙකින් කරව ජාතික දේශපාලනයේ අපිට මොන විදියට මොන ගැටලුවක් නැහැ. ප්‍රාදේශීය වශයෙන් අපි මේ ග්‍රාම ආදර්ශ සමාජ සභාවක් මහතර දිස්ත්‍රික්කයේම දැනට ක්‍රියාත්මක වෙන සභාවක් ඇතුළත මේ තත්ත්වයත් අපි ඉදිරි කාලවලදී කොහොමද ලියාගෙන කටයුතු කරන්නේ කියලා చేసే వేదనని పట్టుకుని දන්නවටම සමහර විජනතයන් පසු වෛද්‍යකෙන් හරි කොහෙන් හරි සත්තු ලබලා දෙනකොට දෙන්නේ කිසිම මේ පසුවිවරමක් කරන්නේ නැතුව. ඒ කියන්නේ මේ ඇත්තටම සත්තු හදන්න ඕන පරිසරයක් ඉස්සලා හදාගන්න ඕනේ. කුකුල දෙනවා නම් කූඩුවක් තියෙනවා. ඒ ඒ ඒ කුකුල ප්‍රමාණයට අදාළව උඩ අදාළ වර්ග ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේක අසාර්ථකයි. අපි දුප්පත්මයි කියලා මේ අපි ඒ අය නගා හිටවන්න කියලා අපි සබ්සි බෙදලා දුන්නට මේ සම්බන්ධයෙන් ඒගොල්ලන්ට අවබෝධය නැත්නම් මේක සාර්ථක නැහැ. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම අපි මේගොල්ලන්ට මේ සම්බන්ධයෙන් අනිවාර්යව පුහුණුවක් දෙන්න ඕනකම තියෙනවා. පුහුණුවක් සහ මේකට අදාළ වටපිටාව හදා ගන්න ඕනකමක් තියෙනවා. එහෙනම් එහෙම නැත්නම් අපිත් අර පශු වෛද්‍යකයන් කර වැඩේට සමාන වැඩක් කරා වෙනවා. ඒක කරනවා නම් රාජ්‍ය සභාවෙන් කරන වැඩක් ඉහළින්ම කරා කියන මතය සමාජය තුල හැදෙන්න අපි අර මේ ඒගොල්ලෝ කොහෙලා බලලා ඌරුවක් හදන්න කියලා ඒ හැදුවට පස්සේ තමයි මේක කරන්න ඕනකම තියෙන්නේ. ගරු සභාපතිතුමා ඊට අමතරව අපි මම මත කතා කරා මේ කුහලංගල පාර්ක සම්බන්ධව. ඇත්තටම මේ අපි මොනවා හරි ක්‍රියාවක් සම්බන්ධයෙන් ඒ ඒකට ඒ මොහොතට අදාළව වැඩේ කරේ නැත්නම් ඒක අසාර්ථකයි. ඒ හින්දා අපි දිගටම දැන් මේ බෝක්කු සම්බන්ධයෙන් කතා කරනවා. හැබැයි මේ පාරේ ප්‍රමිතිය බාල වෙනවා. වතුර පිරීලා කඩාන ගිහිල්ලා අර එජ් එක කඩාන යනවා. හරිනේ. ඒක මේගොල්ලෝ හදනවා තමයි. ඒක පිළිබඳව අපිට විවාදයක් නෑ. මේකේ තව හදන්න ඉඩ ඉතුරු කරලා තියෙනවා. හැබැයි ඉතුරු කරලා තිබ්බට මේකේ භාගයක් හදලා ඊළඟ භාගේ තව මාස 6කින් අද හදනකොට අර පාරේ ප්‍රමිතිය බාල වෙනවා ඕනෑම දෙයක් එහෙම තමයි. එහෙනම් මේක අදාළ වෙලාවට කළ යුතුමයි. එහෙනම් මම යෝජනා කරනවා මේක ඉතා ඉක්මනින් අර සභාපතිතුමනි කතා කරලා මේ පාරිශ්‍රමිකය අඩු වෙන්න ඉස්සර වතුර පිරিলাනේ මේ මඩ ඇවිල්ලා ඒක වෙන්න ඉස්සර අපි මේ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාමාර්ගයක් ගමු. ඊට අමතරව ගරු සභාපතිතුමා මේ RD එකට පාරක් නඩත්තු කිරීමේ වගකීම තියෙනවා. මේ පාර දෙපැත්ත ගත්තොත් එහෙම ඇත්තටම යන්න බැරි ඉන්නේ. පාරේ අයිනේ මිනිහෙකුට යන්න බෑ. සම්පූර්ණ ඉඩු ගවිලා පාත් පාත් පාත් දානේ. ඉතින් එහෙනම් මේ සඳහා අපි මොකක් හරි වැඩ පිටක් ඒගොල්ලොන්ට කරන්න කියලා යෝජනාව අපේ පැත්තෙන් යවන්න ඕනකම තියෙනවා. ඊට අමතරව සුවාපත්තුලා මේ ගලේවිල මාර්ගය සම්බන්ධයෙන් අත්තම දැක්කාලා මේක කෙනෙක් පස්සේ හිර වුණා වර්ෂාවත් එක්ක ඉතින් මාස් කන්න දැන් එනවා ඒ හින්දා අපිට තියෙන මම කතන නේද අර අපි කිරුවෝ අර පුරවලා තියෙන ටික කඩාන කඩාන යනවා එහෙනම් අපිට මොකක් හරි හානියක් වෙන්න ඉස්සර අපි මේක සම්බන්ධ වෙනවා. අපි කියන්නේ පාර හදන්න ඉන්නේ මොකක් හරි ඒකවල තෙල් නැති ප්‍රශ්නේ ප්‍රශ්න ඇති. නමුත් අවදානම් තැන් ටික නේද? අපිට සකස් කරලා දුන්නොත් ප්‍රදේශයේ ජනතාවට පොඩි ආරක්ෂාවක් හැදෙනවා. අනිත් එක තමයි මුතුමනි අපි අර ප්‍රදේශයේ ආර්ථිකය නගා සිටීම සඳහා අපි විවිධ සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නවා. විශේෂයෙන්ම අපේ ප්‍රදේශීය සම්පත් පිළිබඳව අපි අවබෝධයක් හදා ගන්න ඕනකම තියෙනවා. අපේ දීවර සම්පත අපේ ප්‍රදේශයට වැදගත්. නැත්නම් අපිට නාලන්දි ජලාශයේ වැඩි කොටසක් පළවෙනි පාලි සභාවට අයිති වෙනවා. හැබැයි දීවරු මේ වෙලාවේ වැඩේ නවත්තලා කියනවා. කියන්නේ දැල් දාන්නේ නැහැ. ඒතර මේගොල්ලෝ තියෙන ප්‍රශ්න මොකක්ද කියලා හොයලා බලලා මේ මේගොල්ලෝ සඳහා වැඩ පිළිවෙලක් ඇදුවොත් එක පැත්තකින් මේගොල්ලෝගේ ආර්ථිකය ඉස්සෙනවා අනිත් පැත්තෙන් ප්‍රදේශයට මාළු ප්‍රමාණයක් එනවා. එහෙනම් මාළු මිලත් සීග්‍රේ ගිහලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. එහෙනම් අතිරික්තයක් තිබුණොත් මම හිතන්නේ මේකේ මිලත් අඩු වෙන එකක් තියෙනවා. එහෙනම් අපි මේක හොයලා බලලා අපි මේකට අදාළ වැඩ පිළිවෙලක් හදමු. ඊට අමතරව සභාපතිතුමනි විශේෂයෙන් ගත්තාම පොදුවේ කර්මාන්ත රටේ කඩාවැටෙන එකක් තියෙනවා. මේක ඇතුලේ මම දැක්කාර වීවින් වල නූල් එන එක දැන් නතර වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් අපේ ප්‍රදේශයේ යම් කර්මාන්තයක් තියෙනවා නේද? ඒක යම් ප්‍රමාණයකට ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා මේකට අදාළ තැන් වලට කතා කරලා මම දැන් කීප දෙනෙක් වැඩ කරන්නේ ගමේ දුප්පත්මයි නේ. ඉතින් ඒ හින්දා ඒ අයට ඈ ඕ දැන් මේක නවත්තන්න යනවා නූල් එන්න එක තමයි. මේ පොදු මේ අර්බුදයත් එක්ක එහෙනම් මේකට අදාළ අපි වැඩ පිළිවෙලක් හදමු. අනිත් එක තමයි සභාපතිතුමනි අමිල මන්ත්‍රී මතුවාගෙන රටේ මණ්ඩල පෝෂණය 100ට 40 ගණක් වෙලා දෙනවා කියලා ලෝක සංවිධානයෙන් කියනවා. ඒක පදනම් කරගෙන අපි දැක්ක ලෝක වෙනස් රටවල් වලින් අපිට විවිධ විදිහේ ආධාර දෙනවා විශේෂයෙන් ආහාර ආධාර හැටියට දෙනවා. ඒ කියන්නේ හාල් බෙදන එකේදී එකක් තමා අර පරණ නිර්ණායක වලටම තමා මේක බෙදන්නේ. සමහර දුප්පත් අය ඉන්නවා. ඔව් සමහර දුප්පත් අය ඉන්නවා. ඒකට ලැබෙන්නේ නැහැ. එතකොට අනිත් එක ප්‍රමිතිය සම්බන්ධයෙන් මේකේ ප්‍රමිතිය අඩුවක් නැතුව ඇති තමයි. නමුත් වෙන රටක නිෂ්පාදනයක් ඉඳලා ඒ සමහර අයට මේක කන්න බෑ, උයා ගන්න බෑ. ඔය ගැටලුව තියෙනවා. මේවට අපි මේවා දෙනවා වගේම මේවට ජනතාවට උත්තරයකුත් හදලා දෙන්න ඕන කියලා නැත්නම් ඒවලු පොඩි ගානකට විකුණලා අර අපි මොකක් හරි අපේ රටේ පාලක බලාපොරොත්තු වෙන දේ හරි ජාත්‍යන්තර බලාපොරොත්තු වෙන දේ හරි අපිට ඉෂ්ට කරගන්න බැරි වෙනවා. එහෙනම් මේ සඳහා අපි හොයා බැලිය යුතුයි. එක තමයි විශේෂයෙන්ම නොලැබෙන අයට දෙන්න වැඩ පිළිලා අනිත් පැත්තෙන් මේකේ ඒගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරගන්න බැයි නම් එතන මොකක් හරි ක්‍රමයකට හුවමාරු කරලා හරි මොකක් හරි ක්‍රමයක් හදාගන්න ඕනකම තියෙනවා. ඒ හින්දා ඒ සඳහා අපි වැඩ පිළිලා හදාගන්න ඕනෑකම තියෙනවා. නංගි දර්ශනාපුතුමනි අපි අර පිට කාලය ගැන ඊට පෙරත් කතා කරා. අපි දන්නවා පොත් අලුතෙන් එනවා සිලබස් වෙනස් වෙනවා. එතකොට ඇත්තටම ගත්තාම පොත්වල විල සීක්‍රයෙන් ඉහළ ගිහිලා තියෙනවා. ඒතර මේ වෙලාවේ ප්‍රදේශයේ අපේ ළමයින්ට ලේසියෙන් මේ අධ්‍යාපනය ලබා ගැනීම සඳහා අලුතින් පොත් ටිකක් මේක පුස්තකාල කමිටියක් කතා කරලා අලුත් පොත් මම හිතන්නේ පුස්තකාලේ නෑ සිලබස් වෙනස් වෙනවට අදාළව ඒක හොයලා බලලා ඒකට අදාළ දැනුම තියෙනත් එක්ක කතා කරලා අලුත් පොත් ටිකක් අපි මේකට ගේමු කියන යෝජනාව තියෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් ගරු සභාපතිතුමනි අපි අර මාර්ගයේ බට සම්බන්ධයෙන් අපි කතා කරා මම දන්නේ වැඩි වතුර ප්‍රමාණයක් අපතේ යනවා මෙතන මේ ඔය එකපාරක් මෙතන අර අරකට පාර හදනකොට නිලව කියන දවස පුරා අපිට අන්තිම වෙලාව මොකද මම කතා කරා මම අපේ කාගවත් වරදක් නෙමෙයි නමුත් අපිට මේ වෙලාවේ තියෙන තත්ත්වයන් තමයි. නමුත් අපි මොකක් හරි එමර්ජන්සියක් දාලා ඒක අපිට ලාභයි. ඒ කියන්නේ දැන් ඒ වතුර ලොකු ප්‍රමාණයක් යන එක මාර අපරාධයක්. ඒ හින්දා ඒ අපිට පණිවිඩය ලැබිච්ච මොහොතේම අපිට ඇත්තටම අර විශේෂ වැඩක් හැටියට ඒ වගේ ලොකු වතුර එකක් යන වෙලාවේ අපිට මේ මේ ධර්ම මිස්ලා ගෙදර ළඟ මට ඒ කියන්නේ මුසල් මාත්‍රයෙන් මේ මේක ආනකට බඩේ කැඩිලා මුලදී යනවා හොෝ කරා ඒක තමයි පැත්ත දීලා මට කෝල් කරා වහන්න කියලා මම ඊට පස්සේ ආයේ මල්ලවට කතා කරා මම යහපත අපි වැඩක් හදමු දැන් පැල අපරාධයක් ලෙස සම්පත්තමනක් අපත යනවා අනිත් පැත්තෙන් ඔසවාපෙතුමනේ අර විසල් මාත්‍රයට යන විසල් මාත්‍රේ ටැංකියට යන පාර ඇත්තට මේක සම්පූර්ණම කාණුවක් කියලා අදින්න මේකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ඒකේ අපිට නිකන් ලොකු සෙනඟක් යන තියෙන සාමාන්‍ය පිරිසක් යන එක අපිට ගැටලුවක් නෑ. ඔහොම තිබ්බත් කමන්නේ නෑ හැබැයි මේකෙන් අපේ අර අපේ මාර්ගපද්ධතියට වෙන හානිය සම්පූර්ණේ හොදාගෙන එකේ කෝප්පු ටික වැහෙනවා. එතකොට කුඹුරු ටික ගොඩ වෙනවා. කාණු ටික වැහෙනවා. ඉතින් එහෙනම් මේකට ඇත්ත උත්තරයක් අපි ඉක්මනින් කියුවේ නැත්නම් අර කඳුවල තියෙන තේරම ඒවා ගලවලා කුඹුරු දැන් ගොඩක් ගොඩ වෙනවා. කලවම් ගොඩ වෙනවා. මේ දැන් සභාපතිතුමනි අපි විශාල මාතට හරි කියලා ඒගොල්ලෝ යුතුය තමයි ඒගොල්ලෝගේ ටැංකිය ඒගොල්ලෝ නඩත්තු කරන්න යන්න ඕනේ. මේකට ඉක්මන් උත්තරයක් වමු කියන අදහස මම මේ සභාපතිතුමා කියන්නේ මගේ අදහස් දැක්වීම අවසන් කරගන්න. තිබ්බට ඒ කට්ටිය පොරොන්දු වෙන කිසි දෙයක් ඒ වගේ සමහර දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ බොරුවට මම පෙන්නන මේ ඇහැල පොළ බෝක්කු දාලා තියෙනවා ඒ පුදුම බෝක් මෙහෙම අතින් තල්ලු කරා බෝක්කු ගැලවිලා ඈ ඒ විදිහට බෝක්කු දාලා ඉන්නේ. දැන් ඔය වැවතන තිබ්බ ඊට වෙන්දේසි කරද්දී කානුවක් දාන්න ගිහින් ටීఓ මිස් එකකින් ඒක වෙනස් කරා. මම කිව්වා මෙතන මෙහෙම වතුර පිරුණා මෙතනින් දාන්න එපා කියලා මේව සැලසුම හදද්දිම කිව්වා. නමුත් අපි සැලසුම් කමිටුව හිටියේ නෑ අපි කමිටුවේ නෑ. නමුත් ඒක කරා දැන් එතන මඩ දොර මන්ද රුවන් මන්ත්‍රීතුමා දාලා රුවන් මන්ත්‍රීතුමා ඉඩමක් තියෙනවා. සම්පූර්ණ මඩ දොරක් වෙලා තියෙන. එතන යන්නවත් බෑ. මේ විදිහට පාරවල් මේව කරගෙන ගියා දැන් සම්පූර්ණ පාරවල් ටිකක් සවුත් වෙලා එතන වතුරක් පිරලා සම්පූර්ණ. දැන් මොකද කරන්නේ? ඒතන පදිංචි මිනිස්සු ලියුම් ලියාගෙන යනවා සභාවට. සභාවට ආවම සභාවෙන් තමයි දැන් ගිහිල්ලා අර මේ වැඩේ කරන්න. කොච්චර කරත් වැඩක් නැහැ. එතන බෝක්කු දාලා තිබ්බත් ප්‍රමාද නැහැ. මේ අලුත්ෙන් කටි කිරීම එකක් තිබ්බා. ඒකෙත් ප්‍රමාද භාවයක් නැහැ. ඉතින් මං කියන්නේ මේ සැලසුම් කමිටුව පසුබිමරණ සිද්ධ කරන්න ඕනේ. නැත්නම් මේ සැලසුම් කමිටුව හිටියා කියලා වැඩක් වෙන්නේ අනුමැතිය දුන්නා කියලා මේකේ පසුබිමරණ සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. නැත්තම් මේ කටි කිරීමේ ව්‍යාපාරිකයට ඕන විදිහට තමයි ඒක ඇතුලේ කොච්චර කරක් සිද්ධ කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි ගරු සභාපතිතුමනි අපි දන්නවා මේ ප්‍රාදේශ සභාවට ඉඩල් ලබා දීමේ මම හිතන්නේ මේ සනස වාසනාව වෙලේ තියෙනවා මම හිතන්නේ තාම මේක හරියාකාරව අපිට පවරා දීලා තියෙනවද දන්නේ නැහැ ප්‍රාදේශ සභාවට අයිති ඉඩම ඒ වගේම තමයි මේ ඉඩම් පවරා දීමේදී මේ ප්‍රාදේශ සභාවට මේ විනෝද කටයුතු සහ පොදු කටයුතු සඳහා බාර දෙන ඉඩම් මේ ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් විදිහට මේ දෙන්නේ සමහර ඒවා තැන් දෙකක තියෙනවා සමහර ඒවා මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙහෙම තියෙනවා නිකන් අමුතුනේ විදිහට තමයි දෙන්නේ අපි ගන්න ඕනේ එක්ක පොදු කටයුතු සඳහා එකම ළඟ කට්ටි දෙකක්. ඒ විදිහට ඉල්ලලා ගන්න ඕනේ. නැත්තම් ඒ විදිහට කරා ක්‍රීඩා කටයුතු දෙයක් කරන්නත් බෑ අනිත් දේවල් කරන්නත් අපාසුයි. ඒ වගේ කට්ටි කිරීම සිද්ධ වුණා. ඉතින් මම හිතනවා කරු සභාවතුනි අපි මා සභාවේ යෝජනා දාලා හරි කමන්නේ ප්‍රාදේශ සභාවේ മന്ത്രിලා දෙන්නේ කොත් අනුගාන සැලසුම් කමිටුවට අපි යෝජනා කරලා හරි දාගමු සභාවේ අනුමැතියක් අරගෙන ඒකෝනේ ප්‍රාදේශ සභා මන්ත්‍රීලා දෙන්න කියන්නේ බිමේ ඉන්න දෙන්න ඒ දෙන්නට හොයලා බලන්න පුළුවන් ඒ දෙන්නට අයිතියක් තියෙනවා හොයලා බලලා අට මේ රුවන් මන්ත්‍රීතුමත් එක සැර පල්දෙනේ ඉඩම් කට්ටි කිරීම සම්බන්ධව කතා කරා වතුර රැංගිය සම්බන්ධව කතා කරා ඉතින් මම හිතන්නේ මේ වගේ ගැටලු වෙද්දී අපිට පුළුවන් මේ සැලසුම් කමිටුවේ අනුමැතිය දෙන්නේ නැතුව අර ටික හරියට වැඩේ වෙන්න ඕනේ ඊට පස්සේ තමයි අපි අනුමැතිය දෙන්නේ කියලා. ඒ වගේ දෙයක් කරන්නේ නැත්නම් මම හිතනවා මේකේ ඉඩම් ගන්න හිමියන්ට ලොකු අසාධාරණයක් වෙන්නේ. පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට අයිති රක්ෂිත කොටස තියෙද්දි ඒ රක්ෂිත කොටස සම්බන්ධ කරලා ඉඩම් වික්කා. එතකොට දැන් රක්ෂිත කොටසේ තිබ්බ කණුව ගලවලා දාලා තියෙනවා. ඉතින් මං කියන්නේ එතකොට මේ මිනිසුන්ට අසාධාරණයක් වෙනවා කවදා හරි. දැන් මේ මිනිසුන්ට පැලයක් හැදුවත් ඒකේ අයිතියක් නැහැ. හදන්න පුළුවන් අයිතියක්. කොස් ගහක් උනත් හදන්න පුළුවන්. හැබැයි කපන්න කිසි අයිතියක් නැහැ. ඒක දව රක්ෂණ දව සංස්ථාවෙන් තමයි කපාගන්නේ. ඉතින් මං හිතන්නේ මේ වගේ අසාධාරණකම් එන එක නතර කරමු කියන උපසභාගතුමා කරපු කතාවට මම පොඩි උරුමුරයක් කරනවා මේ විශාල මාතලේ ජල යෝජනා ක්‍රමය. මම නම් කියන්නේ විශාල මාතලේ ජල යෝජනා ක්‍රමය අපිට හොඳ ජල යෝජනා ක්‍රමයක් තමයි. නමුත් ඒ කරපු කට්ටිය අපිට අනිවාර්යෙන් කොකා පෙන්නලා තමයි ගියේ ප්‍රාදේශ සභාව. මොකද කියන්නේ ප්‍රාදේශ සභාවේ පාරවල් සෑහෙන්න කැඩලා තියෙනවා, බෝක්කු කැඩලා තියෙනවා. පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය බෝක්කු කැඩලා තියෙනවා. ඒවා ඔක්කොම කඩව අපි ගාව ෆොටෝස් තියෙනවා. හැබැයි මේ එකක්වත් යථාර්ථත්වයට පත් කරේ නැහැ. කරනවා කරනවා කිව්වා. නෑ සභාවට මුදල් දීලා සභාව හරහා කරනවා කිව්වා නෑ. මේ වෙද්දී නගර සභාව විතර කෝටි 4ක් 5ක් අරන් දෙනවා මාතලේ නගර සභාව විතර මේ විශාල මාතලේ ජල ව්‍යාපෘතිය කරපු කට්ටිය. ඒ කියන්නේ පාරවල් කැඩිච්චත් ඒවා ඔක්කොම අලුත් ඇඩියා කරගන්න මං හිතනවා අපේ ওই හැම තැනම ওই බටලයින් දාපු තැන් වල අපේ පාරවල් වල විශාල වශයෙන් හානි සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මං හිතන්නේ මේ සිද්ධ වෙලා බෝක්කු විශාල වශයෙන් කැඩලා තියෙනවා බෝක්කු කැඩුණාට පස්සේ පස් දාලා වහලා ඒක මේව කරලා ගිහිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ විශාල ගැටලු තියෙනවා මම හිතන්නේ විශාල මහත්මයේ ජල යෝජනා කට්ටිය ගෙනාලා මේ සභාවේ മന്ത്രിලාට මේ മന്ത്രിලා හැමෝටම තියෙනවා ප්‍රශ්න ප්‍රදේශෙින්. ඒකට කතා කරන්න පුළුවන් මම කියන සභාපතිතුමාට එහෙම අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න. අපිට මේ ගැටලු සම්බන්ධව කතා කරන්න මේ විශාල මහත්මයේ අධ්‍යක්ෂතුමාට ගෙන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ ගැටලු කාරණා කියන පළාත් මාර්ග සංවර්ධනකාරයට එකදාරක් කිව්වට පස්සේ ඉංජිනේරුතුමයි ආවා පැමිණලා බලව බෝක්කු දෙක හදලා දෙන්නම් කිව්වා. පල්දෙනි පාරේ තියෙන බෝක්කු දෙක නිකන් හාරලා දැම්මා. අද මම එතන වෑල් එක ගහද්දි මේ කිව්වා මෙතන බෝක්කුව තියෙනවා ගහන්න එපා ඔතන ගහන්න එපා කියලා. නමුත් එතන තමයි පහසුම ස්ථානය. එතන වෑල් එක ගහවා දැන් සම්පූර්ණයෙන් බෝක්කුව වැහිලා තියෙනවා. සනස වාසනාවට පොඩ්ඩක් මෙහාට. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ මේවා සම්බන්ධව කතා කරන්න අපිට අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න කියලා සභාපතිතුමා ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේ තමයි අර සභාපතිතුමා පාරිභෝගික අධිකාරිය මන් දන්නේ මේ පල්ලේ පොළොර පාරිභෝගික අධිකාරිය එනවද නැද්ද කියලා මේ කඩවල වල එක එක ගණන් තියෙන බඩුවල එක කඩේක එක ගානක් තව කඩේක තව ගානක් මම හිතන්නේ කරු සභාවෙත්තුමා දැනුවත් කරන්න පාරිභෝගික අධිකාරියට නිතර නිතර ඇවිල්ලා පල්ලේපොළ බලන්නේ මොකද අපේ මිනිස්සු බඩු ගන්නේ පල්ලේපොළ ටවුන් නැත්නම් අපේ මිනිස්සු පල්ලේපොළින් ගන්න නැතුව වෙන ටවුන් වලට යනවා මොකද දැන් වෙන ටවුන් වලට යන්නත් බෑ බස් ගාස්තු වාහන ගාස්තු වැඩි ඒක නිසා මේ අහිංසක මිනිස්සු සමහර කඩවල වලින් අරගෙන ඇවිල්ලා එක කඩයකට ගියාම ඒ කඩේ ගාන වෙනස් අර කඩේ ගාන වෙනස් එහෙම මම හිතන්නේ පාරිභෝගික අධිකාරිය අනිවාර්යෙන් ඇවිල්ලා පල්ලේ පොලේවා බලන්න ඕනේ ඒවා බල සොයා බලන්න. නැත්තම් මේකේ මිනිස්සුන්ට තමයි අයිතක් සිද්ධ වෙන්නේ. ඒක තමයි මම හිතනවා ඒ සම්බන්ධව පාරිභෝගික අධිකාරිය දැනුවත් කරලා වැටලින් කීපයක් කරන්න කියන්නේ මේ අසාධාරණ බඩු විකුණන වෙළඳු ඉන්නවා. සමහර වෙළඳු ඉන්නවා බඩු හංගනවා. ඈ එක එක ආපුවම හංගන් ඉන්නවා. ඈ සිමෙන්ති හංගනවා, ගෑස් හංගනවා. ඈ කාටවත් දෙන්නේ නැහැ. ඈ ඊට පස්සේ ආපහු ඒ ගෑස් එළියට. ඈ ඉතින් මම හිතන්නේ ඒවා සම්බන්ධව සොයා බලන්න කියලා මම ඇත්තටම මේ සභාපතිතුමාට කියනවා මේ පාර්ශ්ව සේවා අධිකාරිය සදාන කරලා ඒවා ගැන සොයා බලන්න නැත්නම් අපිට මිනිස්සු දොස් කියනවා. තමුන්නාන්සලා ප්‍රාදේශීය සභාවට ඉන්නවා තමුන්නාන්සලා මොනවද කරන්නේ? තමුන්නාන්සලා කොන්දක් නැද්ද මේ ගිහිල්ලා කියන්නේ මේ අපි බලනවා අද ගෑස් එක ගත්ත මේ ගෑස් තියෙද්දි අපිට ගෑස් දෙන්නේ අපිට ගිහිල්ලා කඩේ කඩලා මේව කරලා ගෑස් ගන්න බෑ. මේ ගෑස් සංගම් ඉන්නවා මම දැක්ක ගෑස් එකක් දුන්නා කියලා. එහෙම කියනවා. සිමෙන්ති කොටයක් මම දැක්ක මේ විදිහට දුන්නා දැන් සිමෙන්ති නෑ කියනවා. ඉතින් ඒවා සම්බන්ධව සොයා බලන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා ගරු සභාපතිතුමාට. ඒ වගේම තමයි ගරු සභාපතිතුමා මේ මාතලේ කාලේ ඉන්න මාර්ගයේ සාදැද්දී ඇත්තනම මේ නාට්‍ය මන්ත්‍රීතුමා කිව්වා වගේ ඒකෙදි ඇත්තනම මේ අපේ අර බඩලයින් එකේ යට වෙනවා වගේම ගරු සභාපතිතුමා ආපහු ඕක දැන් ටවුන් එකේ ඉඳලා හදවතට කලින් කාණු පද්ධතියෙන් ගරු සභාපතිතුමා හදන්න ලෙවල් කරලා ඔව් නැත්තම් නම් ආපහු අපි අමාරුවේ වැඩනවා ඩෙන්ගු හැමදාම උස උස මඩ ඇද ඇද තමයි අපිට ඉන්න වෙන්නේ. ඒකෙන් තමයි මම හිතනවා මේ නාද මන්ත්‍රීත්වත් හොඳ යෝජනාවක් කරා. දැන් අපි මේක කරු සභාවෙත්නවා මේ මූලිකත්වයෙන් මේ ටවුන් එක කාපට් කරේ මේ විලාකුරු මේ සභාව විසුරවන්න ආසන්න අවස්ථාවක තමයි කරගත්තේ. මට හොඳට මතකයි ආසන්න අවස්ථාවක තමයි කරගත්තේ. ඔබ යන්නව බැරුව තිබ්බේ ටවුන්. ඉතින් කරු සභාවෙත්ම ඒක කරගත්තා. කරගද්දිත් අපිට ඔය ගැටලු ආවා. අපේ නල පද්ධතිය යට වෙනවා. අපිට මුදල් තිබ්බේ නැහැ ඒක අරගෙන එළියට දාලා නැවත හාරලා බටලයින් නෙලන්න අපිට සභාවේ මුදල් තිබ්බේ. ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ අර කාපට් එකේ වෙලාවේ කරගන්නත් ඕනේ. ඒ වෙලාවේ කවුරු හරි එක දැන් නාරද මන්ත්‍රීතුමා කියන එක හරි දැන් කාපට් එක හාර හාර තමයි අපි මේ වැඩේ කරන්නේ මොනවද ලීක් එකක් එන්නේ. ඒ වගේම තමයි කරු සභාපතිතුමා මේ විශේෂ ස්තුතියක් කරනවා මොකද අපේ අනන්දයි මලගෙදර දවසේ කොළඹ විදේශී කට්ටිය විශාල ප්‍රමාණයක් ආවා. ඇත්තටම අපේ ආදානාගාරයේ පවිත්‍රාත්වය පිළිබඳව විශේෂ ස්තුතියක් කරනවා. මේ ආදානාගාරයේ පවිත්‍රාත්වය පිළිබඳව විශේෂ ස්තුතියක් කරා. ඒ වගේම මේකේ මේ වැඩ පිළිවෙල සම්බන්ධව විශේෂ ස්තුතියක් කරා ඒ සමහර තැන්වල තියෙන උදාහරණ කිව්ව නෑ මෙහෙ හොඳයි කියලා. ඇත්තට මේ වෙලාවේ මම ප්‍රාදේශ සභාවේ ඉන්න മന്ത്രിවරයෙක් හැගෙන මට ලොකු ආඩම්බරයක් ඇති වුණා මෙහෙම මේ ස්තුති කරලා කියද්දි ඕගොල්ලෝගේ සභාව නේද හොඳට වැඩේ යනවා. හරි හොඳයි පවිත්‍ර පිරිසුදුයි. බලන්න කොල කෑල්ලන්නේ ලස්සනට අතු ගාලා මෙතන ආපුවාම නිකන් හිතට මේකක් වෙනවා. මේව හොඳයි කියලා කිව්ව ඇත්තටම මේ මටත් ආඩම්බර මේ ප්‍රාදේශ සභාවේ සභාවක මේ മന്ത്രിවරයෙක් හැටියට මොකද අපිට ඒ වගේ ස්තුතියක් එන්න තමයි අපි වැඩ කරන්න ඕනේ මම හිතනවා. ඒ ආදානකාරයේ කටයුතු කරන ඒ සියලුම දෙනාට මම හිතනවා රාජ්‍ය සභාවේ മന്ത്രിවරයෙක් හැටියට මමත් ඒකේ ස්තුතිය කට්ටියට හිමි වෙන්න ඕනේ. පුද කරනවා මේ අවස්ථාවේදී. ඒ වගේම තමයි සභාපතිතුමා නෑ මම දැක්ක පරිසර කමිටුවේ තියෙනවා මේ කුකුල් පැටව ලබා දෙන්න ඕනේ කියලා යෝජනාවක් ඇවිල්ලා තිබ්බා වෙනවා. මම හිතනවා ඒක හොඳ යෝජනාවක්. පසු සම්පත් ඇත්තේ මේ මේ පසු අධ්‍ය කාර්යාලයත් එක්ක සම්බන්ධ කරලා මොකද දැන් ආහාර ගැටලුවත් එක්ක ළමා මන්ද පෝෂණයක් එනවා ඒ ගැටලුවත් එද්දි මම හිතනවා මේ දුප්පත් පවුල් වලට අඩුම තරමේ කුකුළු 5 දෙනෙක් 6 දෙනෙක් දුන්නා අදා ගන්න දුන්නා නම් ඒ ළමයිට අඩුම තරමේ දැන් පිටරක් නිලයේගේ අනුගමන පිටරයක් හරි කාලා ඒ කට්ටිය පොටි නුණතාවයක් තියෙනවා පොටි නුණතාවේ මගහර මම හිතනවා ඒ හොඳ වැඩසටහන මම හිතනවා අපි සම්බන්ධ වෙලා දුප්පත් ඒ පවුල් ටිකක් එකතු කරලා ඒ වගේ මේ දුන්නා නම් හරි මොකද අපි දැක්කා ඕක කලින් සිද්ධ වුණේ කාට හරි ඔන්න කුකුල් පැටව වෙනවා කිව්වම മന്ത്രിතුමාගේ සංගයුන්ට ඔක්කොටම කෝල් කරනවා. කෝල් කරලා ඉඳලා ඇවිල්ලා සමහරු කුකුල් පැටව වරයි යනවා ඇති කරනවා අර පොල් පැල වගේ තමයි. ඇති කරනවා දන්නේ නැහැ නැද්ද දන්නේ නැහැ විමධ්‍යගත මුදල් වලින් එනවා කියන ඈ කවුද කිව්වේ නේද ගෙදර යනකොට ඔක්කොම ඔව් ඒක තමයි. ඒක නිසා මම හිතන්නේ මේ මේ පසුවැද්‍ය කාර්යාලයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා අපි කිසිම පක්ෂ වේදයෙන් තොරව මේ දුප්පත්ම ළමයි කුඩා ළමයි ඉන්න ගෙවල් දුප්පත් ඉන්න ගෙවල් තෝරාගෙන ඒ සඳහා ඒ කටයුත්ත කරනවා නම් සුදුසු යෝජනාවක් මගේ තුන ඒ වගේ කරනවා නම් ඒක හොඳයි කියලා ඒ වගේම තමයි සභාපතිතුමා තව යෝජනාවක් තිබ්බා දියරගිරි ලබා දීමේ වැඩසටහන මගේ තුන හොඳයි මේ සභා ප්‍රාදේශ සභාවට දියරගිරි දෙනවා කියලා තමයි තිබ්බේ අදත් හැබැයි ප්ලේන් දෙන්නේ මේ ඒකේ තිබ්බ දියරගිරි දෙනවා නම් හොඳයි ඒකත් ඒ යෝජනාවත් හොඳයි ඒ වගේම ගරු සභාපතිතුමා මේ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාර අපි ඈලකොළ මන්සන්දියේ තාම බෝක්කෝ දාලා නැහැ. ඒක තාම යට වෙනවා මම හිතන්නේ. ඒ සම්බන්ධව දැනුවත් කරලා ඒක විශේෂ මොනවද කරන්න නැත්නම් මේ සම්පූර්ණ අර කඩයත් එක්ක එතන අර පවුලක් ඉන්න සම්පූර්ණ යට වෙනවා. ඒකේ පාරේ වැඩේ ඉවර නැහැ. ඔව්. වැඩේ ඉවර නැහැ. පාවුල් පැලේ බෝක්කෝයි. බෝක්කෝයි අර අර මොනවා සම්බන්ධව මේ කටයුතු කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිමින් මගේ වචන තුනත් අවසන් වගේම රුසිගම ඉස්කෝලේට යන ගුරුවරුන්ට යන්න තියෙන ප්‍රධාන මාර්ගයත් මේ මාර්ගයයි. ඒ වුණත් සභාපතිතුමනි දැනට මෙම මාර්ගය අපලන් වෙලා තියෙනවා ත්‍රිවිල් රථයකටවත් යන්න බෑ. මම ඉල්ලා සිටින ඔබතුමාගෙන් සභාවේ බැක්කෝ යන්ත්‍රය හරි දාලා කඩිනමින් එම මාර්ගය සකස් කර දෙන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම තමයි සභාපතිතුමනි පසුගිය දවසක කුරුණෑගල ළමෙක් අවදානම අවදානම් සහිත බෝක්කුවකට වැටිලා ජීවිතෙන් වන්දි ගෙවන්න සිද්ධ වුණා. ඒ වගේම තමයි අපේ රුසිගම කාලමහදණ්ඩ අරගෙන එතනිනුත් පාසල් ළමුන් ගමන් කරන්නේ එතනින්. ඉතින් ඒ වගේම ලොකු අවදානමක් තියෙන්නේ අපිට මේ පාලම මේ සාදානිම කිරීම නොකිරීම නිසා ඒ ගැන වැඩිපුර ඔබතුමාගේ අවධානය යොමු කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. මම 2018 වර්ෂයේ ඉඳලම ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලා සිටියා කුසිකම සිසානාගාරය සඳහා ද්‍රව්‍ය ආධාර ලබා දෙන්න කියලා. නමුත් අපි ඉන්න අවසාන අධිරේ අධියර වෙනකම් මත අපිට මේ ඉල්ලීම ඉෂ්ට කරගන්න බැරි වුණා. එම නිසා සභාපතිතුමනි මම ඉල්ලා සිටිනවා 2022 මගේ සංවර්ධන යෝජනාවට වෙන් කරලා තියෙන ලක්ෂ 4ට එම සුසානාගාරයේ අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන ලබා ගැනීමට ලබා දෙන්න කියලා ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ගිය මම මාධ්‍යවේදිකාට මගේ ස්තුති පුද කරනවා මොකද ගිය සභාවාරයේදී මම කතා කරා මත්ද්‍රව්‍ය නිසා සහ සෝදුව නිසා දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන තත්ත්වයන් පහළ වෙන්න තියෙනවා සහ මේ කගේවල් වල කාන්තාවන්ට විශාල ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන කාරණාව විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕනේ ඒ ගැන පොලිස් ස්ථානාධිපතිතුමා එතුමා එතුමාව එතුමා මේ වීඩියෝ වීඩියෝ දැකලා ඊට පස්සේ කතා කරලා විස්තරයක් සහ ඒ ගැන කතා කරලා සහ සමාජයේ මේ ගැති වෙලා තියෙන දැන් පීඩනකාරී තත්ත්වයන් වලට එතුමා මැදි මැදිහත් වෙලා කටයුතු කරන බවත් ප්‍රකාශ කරා. ඒ වගේම මාධ්‍යවේදිතුමාට අපිව අපේ අදහස් මේ විදිහට ජනගත කරන එක සම්බන්ධයෙන් මගේ ප්‍රත්‍යක්ෂ ස්තුතිය ප්‍රකාශ කරන මේ අවස්ථාවේ විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕනේ මේ වෙනකොට ගෙවල් පහක් දැස්සහම ලංකාවේ ගෙවල් හතරක එක වේලයි මේ වෙනකොට කෑම එක කෑම වේලයි ගන්නෙ. ඒ නිසා දැඩි අර්බුදකාරී තත්ත්වයක් ඇති වෙලා තියෙනවා මේ ආහාර ප්‍රශ්නය සම්බන්ධයෙන්. ඒ වගේම තමයි පෝෂණ ඌනතාවය අද වෙනකොට විශාල වශයෙන් නැති වෙලා තියෙනවා. බිත්තර ගෙඩියක් රුපියල් 70ක වගේ කළු කඩකාරීන්ගේ කඩවල වල අලෙවි වෙනවා කියන කාරණා මතක් කරන්න ඕන. ඒ වගේම දරුවන්ගේ පෝෂණ ඌනතාවයට මේ ආහාර මේ විදිහට විකෘති කර ලොකු අපරාධයක් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේවට දැඩි ලෙස පිළියම් යොදලා මේවට ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවට වඩා හොඳයි කියන කාරණා මතක් කරනවා. විශේෂයෙන්ම මම මතක් කරන්න ඕනේ අපේ පාසල්වලවරු ඉන්නවා අපේ මෙතන නියෝජනය කරන කියන්න ඕනේ එක වසරේ සිට පහ වසර දක්වා පන්ති වලට හාල් කිලෝ 10ක් හම්බ වුණා. ඇත්තටම ඒ හාල් කිලෝ 10 ගන්නකොට ඒ අම්මලාගේ හිස්වල ඒ අම්මලාගේ මූණවල ඒ දෙමව්පියන්ගේ ඒ දරුවන්ගේ මූණවල තිබුණු සතුට ඒක කියානිම කරන්න බෑ ඒක අපි දැක්කා. ඒ වගේම තමයි ගෙදර ගෙනල්ලා ඒක උයන උයලා ඒක ගන්න කන්න ගන්නකොට ඒක කන්න බෑ එක්ක බෙරි වෙලා ඒක උයන්න පුළුවන් විවිධ ක්‍රමවේද යොදලා තියෙනවා. නමුත් ඒක උයා ගන්න බෑ කන්න බෑ. ඉතින් මම මේක කවුරු මේක රජයේ කවුරු මේක හිටියත් අපි මේ කතා කරන්න ඕනේ මොකද අපේ ඡන්ද අපේ ජනතාව අපේ ප්‍රදේශය අය මේ වගේ දුක් විඳිනකොට. ඒ නිසා කියන්න ඕනේ මේවා පුන්නක් වලට අරගෙන මේවට සාපේක්ෂව වෙන මොනවා හරි හාල් වගේක් මේ දරුව වෙනුවෙන් දුන්නා නම් ඒක වඩාත් යෝග්‍යයි නැත්නම් පොතක් පතක් දුන්නා නම් ඒකත් යෝග්‍යයි කියලා මම මේ අවස්ථාවේ කියන්න කැමතියි. ඒ වගේම තමයි කන්න දැන් මේ මිනිස්සු සූදුවට මත්ද්‍රව්‍ය වලට වියදම් කරන මුදල් දිහා බලපුවාම ඒ අය ඒ ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. ඒ ගෙවල් වලින් මේ ප්‍රශ්න සමාජයට එන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒවා වහගෙන ඉන්නවා. නමුත් කියන්නට ඕන අපේ හාල් කිලෝ 10 නොදී ඉන්නකොට කාන්තාවෝ ඒ වගේම ගෙවල් වලින් ස්වාම පුරුෂයෝ එළියට වෙලා කතා කරන අපිට හාල් කිලෝ 10 දුන්නේ කියලා. නමුත් අපි කියන්න කැමති ඊට වඩා අපිට එහා ගියපු දේවල් ගැන කර රැහෙන මේ හාල් කිලෝ 10 ගැන විතරක් නෙමෙයි මේ හැම දෙය ගැන මම කතා කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි කාන්තාවන් ගැන අපි නිරන්තරයෙන්ම කතා කරන ඔබතුමා එක කතා කරා මුලදීම විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ හෝටල් කාමර අරගෙන එහෙම නැත්නම් දේශන ශාලාවලට ගිහිල්ලා ෆොටෝ එකකට පෙනී ඉන්නවට වඩා ගම්වල පය ගහලා ජීවත් වෙන කාන්තාව දුක් විඳින කාන්තාව ඕන තරම් ඉන්නවා. මේ අයට ප්‍රශ්න තියෙනවා දරුවාට අනුතසරණ වෙලා තියෙනවා. ඉගෙන ගන්න පොතක් පතක් ගන්න කොහොමද ඒ මිනිසුන්ට හිතා ගන්න බැරුව තියෙන පොල්වතු ගාන ගිහිල්ලා පොල්වතු එකතු කරගෙන කුහුරු කාලා පොතක් පතක් කරන් දෙන අම්මලා ඉන්නවා අද දහදුක් විඳිනවා. ඉතින් මේවා ගැන කතා කරන්න මේ අවස්ථාවක අපිට නිර්මාණය කරලා දෙන්න කියලා තමයි අපි සභාපතිතුමාගෙන් දැල්ලුවේ. මම හිතනවා අපිට සභාපතිතුමිය සහභාගී වෙන්නේ නැත්තම් මම දන්නේ මොන විදිහට සභාපතිතුමිය පත් කරාද කියන්න. එහෙමනම් අපි මේ වසම් වලින් කාන්තාව දෙන්න ගානවත් අරගෙන මේ ඒ අයගේ ගම්වල ප්‍රශ්න හරි අපිට ඒ කාන්තාවන්ගේ තියෙන ප්‍රශ්න හරි අපිට මේ කමිටු හරහා ගෙනල්ලා ඒවට දිසි විසඳුම් ලබා දෙන්න පුළුවන් හැකියාවක් අපිට නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි කියලා කියන ගමම අවසාන අවස්ථාව ගන්න සභාවේ අපි කතා කරන ඔබ හැමදෙනාම අපි මේ අපේ ප්‍රදේශය අය නිරතරවම හමු වේවා ඒ වගේම හැමෝටම ඊළඟ සභාවලදීත් හම්බෙන්න ලැබේවා කියන මගේ කතාව. අපි දාලා තියෙනවා. මේ මේ ඉස්සරලා ජල සභාවතුමනි මම කීප විටම කතා කරා නාලන්ද ජලසේකර. සම්පූර්ණයෙන්ම දැන් නිදිකම්පරි විනාශ වෙලා. දැන් තියන්නේ නාලන්ද ජලසේ තව මම දැන් වසර කීපයක් ඇවිදී ගැඹුරු හරිය විතරයි. උතුරේ ගොඩ හරිය කිසි දෙයක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා පුළුවන්කමක් තියෙනවා පරිසර අධිකාරියට කවන්න කතා කරලා මේ අලි අලි නිදිකුඹා ටික සම්පූර්ණ විනාශ කරලා ඒ තුළදී මිනිසුන්ට මොනවාරි කොවිතරම් කරන්න පුළුවන් වැඩ පිළිවෙලා හදලා දෙන්න තියනවා නම් අපිට පුළුවන් ඒකාරිය හදලා දීලා ඒ වියදෙනෙන් ඒක නිදහස් කරලා නාලාද ජලාශයත් ආරක්ෂා කිරීමේ වැඩ පිළිවෙලකට යන්න පුළුවන් අර විදිහට කරලා. එහෙම නැතුව එන්න එන්න එන්න එන්න මේක විනාශයටපත් වෙනවා මිසක් අපි රුගිරියට ගිහින් අන්දරම මෙතනම වගේ දැන් දීර්ඝ ජනතාව ගොඩාක් අයින් වෙලා තියෙන ජනතාව මා මේ දැන් ලොකුම ඉරනවා. මොකද යටින් අරින්න පුළුවන් දැල් තියෙන්නේ දැල් දාපම අරවල පැටලුණා ඒව ඉරනවා. ඒ නිසා මේකට මම කොන කොන ආපදා ඉඳලා මොනවද කරන්න කියලා කිව්වා. ඒ නිසා ගරු සභාපතිතුමනි ඒ සම්බන්ධව වැඩක මොනවාරි ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා නම් ඒ ක්‍රමවේදය තුල ගිහිල්ලා පරිසර අධිකාර පරිසර මාත්‍යාංශයට කතා කරලා අපේ දීවර ජනතාවට සෙතක් සලසලා දෙන්න කියන ඉල්ලීම ඉන්නමින් මේ තාකල් ආපු ගමන් මගේ සමහර මගේ කට හොඳ නැහැ. මොකද කියන්න දෙන්න දෙකකින් කියනවා. ඒ නිසා කල් සභාවකම ඔබතුමා විතරම හිතමනා අපි